Ich heiße dich herzlich willkommen in diesem Video. Heute ist ja Halloween und da dachte ich mir, ich komponiere mal einen Halloween Blues. Ich hoffe, der gefällt euch. Ich wünsche viel Spaß beim Anhören und Ansehen des Musikvideos. dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich mega über dein Like und Abo. Und auf jeden Fall freue ich mich auch immer, wenn ihr mir was in die Kommentare schreibt. Und eigentlich antworte ich da auch immer. Wenn ihr meine Musik in euren Videos verwenden wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall sehr gerne machen, das würde mich auch sehr freuen. Ähm, ihr müsst nur mein Originalvideo ähm, verlinken und dann geht das alles klar. Ich wünsche euch noch ein schönes Halloween und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis Sonntag!